качели Где мы сидели пары, молчали и смотрели Я помню эти взгляды, твои глаза блестели Я уже теряю под ногами почву И любовь нас окрыляет, это точно Снова на краю мира я стою Ты не услышишь, что я для тебя пою Поцелуй пою под гитару Ты же знаешь, я здесь, я всегда буду рядом Остальное не важно, остальное пустое Все мечты запуская в это небо ночное Может это дежавю, может быть я просто сплю Растворяется в тумане все мои слова люблю Но отмотав время назад Я бы снова сделал этот шаг кончилась, будто целый мир Тут настроили против нас Почему теперь между нами стоит стена? Кто и без тебя, тоже я без тебя? Поцелуй остался не то, Что уже давно на части это пламя погасло Сорваны маски, а по-другому не французский вальс ног Словно выстрел, ну и где твои чувства? Ты ушла, по А ты ушла.